Un productor transmedia es una figura profesional realmente transdisciplinaria que debe dominar los diferentes lenguajes, los diferentes medios, eh, saber diseñar una estrategia transmedia, qué va a contar cada medio, a qué público va a llegar con cada medio, cómo va a favorecer la participación de los usuarios, de los fans. O sea que es una figura realmente compleja que tiene que dominar diferentes áreas, diferentes lenguajes y coordinar grupos de trabajos interdisciplinarios.